мынау жақсы бала ішпейт шекпейді ата аналары да қарапайым мінекей сосын ортаңғы бала екен ертең бірге тұрамыз деп мазандалмайды. көрдің ба жанар апай жақсы ғой бірақ подписчигі үш жүз ақ аз ғой мынау ойбай онда тұрған не бар ертең ақ өзің отмечать етіп адам қылып аласың мә сен дұрыстап ойлан мен барып шоуымды бастай берейін бесік тербетсе екінші қолымен әлемді тербетеді көздері сериалда құлақтары әңгімеде бүгінгі тақырып әйелдер жайлы ендеше шолатайық әлемде шешілмеген жұмбақтар өте көп мысалы ғарыш кеңістігі египеттегі пирамидалар сосын әйелдер себебі әйелдерді түсіну өте қиын кейде өзім де түсінбей кетемін негізі әйелдерді түсінудің бір ғана жолы бар бірақ оны ешкім білмейді олар үшін ең бастысы отбасының абыройы енді қарап көріңіз үйде қандай да бір ұрыс соғыс керіс болып жатса да аяқ асты қонақ келіп қалса әлгі екеуі кеше ғана танысқан ғашықтар сияқты болып қалады түк болмағанда етін асып шайын қайнатып тіптен қонағын шығарып салған кезде үш метр матасына дейін салып береді бірақ жаңа қонақ кеткеннен кейін әлгі екі ғашық ит пен мысық сияқты соғыстарын әрі қарай жалғастырады сондықтан жамандықтарыңызды жасырып жақсылықтарыңызды асырып жүрген әйелдерге барынша құрмет көрсетейік ай шәугім қайнап түбі тесілетін болды ғой әй бәйбіше не болды көңіл күйім жоқ қой е сағынай қашан бөлек шығамыз біз сәл шыда шығамыз сосын ә шыдағанда отыз жыл болды ғой шыдағанымызға қашан кетеміз енді кішкене аяқтан тұрып алайық та сосын шығамыз е қарағым сен аяқтан емес уже таяқпен тұратын шал болғаныңды білесің ба кетеміз ба міне де жоқ па жоқ несі ұнамайды саған бәрі ұнамайды бірге тұрғанымыз ұнамайды ана талшын мен сағынбайды қарашы рахат жас кезінде бөлек шығып кеткен біздің жүрісіміз мынау енемізбен бірге пенсияға таласып очередьте тұрмыз бөлек тұрып келініме мен де ене болғым келеді ай біздің баламыз үйленген қашан келінің бар немере бар сен де енесің ғой ой қойшы скайппен хал сұрайтын емес кәдімгі шай сұрайтын ене болғым келеді маған ұнайды міне сүйікті жарым қасымда анам қасымда енді бір қалшаным көшіп келсе көрші болып қарты ойнайтын ей сағынай не айтып тұрсың сен айттым бітті ертеңнен бастап кетеміз бұл үйден әй шәйнегіңе тас түсіп кеткен бе шайыңды қашан ішеміз а, апа қазір Ең болмаса келесі жылы кетейікші апа шай дайын Бүгін бізде қонақта белгілі актриса, әнші, вайнер, көптеген жігіттердің арманы Анара Батырхан. анара қош келдің қош көрдік сені инстаграмнан емес өмірде көргеніме өте қуаныштымын мен де Негіз негізі былай бірталай өзгерістер бар екен иә фильтрсіз көрген біртүрлі екен <laughs> әзіл иә. ғой негізі суретке түскен кезде инстаграмда фильтрді көп жасайсың ба әрине о төрт бес программадан өтеді ғой олар біріншісі арықтатамын иә сөйтіп <laughs> қанша уақыт кетеді соған қазір үйреніп алдым қазір мастер болып алған шығарсың иә? кезінде бір сағат болса қазір үш ақ минут если че жасап берейін ақшаға <laughs> а негізі мына ә, э, фильтрсіз көрген жаңа бес алтауына өтеді дедің ғой көрермендер саған айтып жатпай ма неменеге фильтр жасайсың өмірде де әп әдемісің бірақ өмірде айтып жатады мысалы ә, э, суреттегідей әдемісіз толық емес екенсіз мысалы экран 5 килограмм қосса Э, өмірде арық екенсіз деген сияқты оны мен күнде істеймін иә <laughs> олар мен әбден кемпір ұқсатып көріп үйреніп қалған былай өмірде жаңағы кептім кепкімді киіп жеңсе шалбарымды киіп шықсам иә. ойбай оля деп шыға келеді иә иә, иә сол сияқты енді сенің бойың ұзын ғой мысалы инстаграмда бойыңыз тапал сияқты ұзын бойлы қыз екенсіз дегендерді айтатын шығар иә айтады айтады шашыңыз өзіңіздікі ма деген сияқты наращивание ғой деген сияқты негізі өзіндікі ғой өзіңдікі иә қазір енді сенбейтін болдық қой иә жартысы өзінікі жартысы үкіметтікі бір досым келіп қолын тығып жіберген мына жаққа осыны баяғыдан тексергім келген еді деп өзіңдікі ма өзіңдікі емес па деп сөйтіп көз жеткеннен кейін ұялып қалдым негізі мына қазақта ұзын шашты көп жайып жүрмейді деп айтып жатады үлкендер иә. айтқан шығар ұрса бірақ сен ылғи жайып жүресің өзіңе ұнай ма әлде ұнайды өзіме иә негізінде мен үйде шашымды жинап жүремін бірақ осындай бір шоуларға келген кезде ә, сахнаға шыққан кезде жайып шыққанды жақсы көремін бүгінде енді болады ондай бола ма үйренген шығарсың оған иә иә ал тиісіңіз маған жақсылап тұрып дайындалып келдіңіз жоқ мен тиіспес бұрын мынадай бір нәрсе сұрайын деп отырмын дайректке неше түрлі хаттар келеді ғой күнделікті ондай хаттар келеді бір жаман ондай жаман хаттар келеді деп айта алмаймын кейде келіп жатады әрине бір болмайтын кішкентай балалар жазады көпшілігі қыздардан ба әлде жігіттерден ба көбі қыздардан мүмкін үйде отырып алып кішкене көре алмаушылық бар деген сияқты содан кейін ол алмағанда не дейді енді әлде осы қыз қыдырып қоймайды екен шетелге бара береді екен кіммен барады екен бұл шетелге қайдан ақшасы болсын бұл қыздың деген сияқты әңгімелер ә, мысалы адам еңбектенеді еңбектенгеннен кейін неге қыдырмасқа мысалы иә сонда да жаңағы мысалы шетелге шыққан кезде маған көп тур ә, агентстволар өздері бартермен береді мысалы тегін береді ол путевканы барған кезде мен өзімнің ата анаммен барамын өзімнің туған әпкеммен барамын бір қандай да болсын бір жігітпен бармаймын мысалы сондай хаттар акимат қайда қарап отыр дедім ба иә акимат қайда қарап отырсыздар негізі анара сен инстаграмда жарнаманы көп жасайсың иә иә кейде көп адамнан естідім осы анараның инстаграмысы бар ғой базар болып кетті дейді саған айтпаймын өзіңе енді ақша керек қой енді не істейміз енді анара дейді күніне жиырма сағаттан астам уақыт инстаграмда отырады дейді сонда сен ертеңгісін тұра сала төсектен жуынасың ба әлде бірден инстаграмды қарайсың ба шын айтайын ба шынды айтшы инстаграмға кіремін инстаграм сосын барып қанша еще білесіз ба менің комнатамда вай фай дұрыстамайды да сосын ол сен жақта ұстайды да сен жақта сосын мен бүйтемін ұйықтап жатамын ғой сосын бүйтіп бүйтіп бүйтіп жатып бүйтіп қосыламын инстаграмға сонда сен инстаграмда үндінің әндерін жақсы айтасың иә жақсы көремін былай үнді тілін білесің ба түсінесің ба жоқ кішкене сөйлеймін кішкене тұршы енді амандасып намасте как накехна мен де сөйлей аламын анара да Мес ханыма шоқтың кел немге тұрмын айтырмын аналарға ана шоқтың келбеді нара келгенде дайқансы жақсық иә үндіде бес түрлі тіл бар ғой мен соның бесіншісін игергенмін дұрыс дұрыс дұрыс үндінің мәдениетіне қатысты сен қаншалықты жақсы көретінді білейік деп мен саған қазір ойын ойнайын деп отырмын саған тапсырма мынадай қазір мен қазақтың әндерінің мәтінін беремін саған сен соларды индийский әннің мәтінімен айту керексің мінекей қарап оқып айтсаң да болады отырып айта берейін ба айта бер отырып түрегеліп билеп айтсаң да диванға жатып айтсаң да болады <laughs> светлые там сана. Жолыз басын аймасын, бар саға. Қалықтығын аймасын. Деп қосып қойды. Ал, ұнады қой, е? Келесі ал. Мария Магдалена. Мария жасы үлкен адам ретінде саған қарап отырмын бойыңда ұзын беліңде бар қыздардың армандаған түріңде бар шашыңда ұзын өзің вайнерсің актрисасың әншісің енді қашан күйеуге шығып аяулы жар ана боласың қашан асығасың <laughs> сол ғой қашан шығамын бар ма күйеу бала жоқ қазір күйеу бала жоқ сонда қайда қарап жүрсің ай қарап жүрсің ба әлде олар ай қарап жүр ма білмеймін неге екенін ә, қазіргі жігіттер егер ол өнер адамы болса ә, бір өзін жұлдыз санайды мен оның ә, қалтам бармайды ол қызбен бір жаққа баруға деген сияқты ой қалыптасып кеткен да мысалы ал мен қарапайым жігіттерді жақсы көремін өз басым сондаймын мынандай адам мысалы өзін мақтап жатқаным емес бірақ бір ақшаға қарап ақшаға ә, ондайға қызығатын адам емес себебі аллаға шүкір өзімде бар ол нәрсе кезінде мысалы 18 жаста жеті жаста қыз, қыздар егер бір жігіттердің көлігіне қызықса ақшасына қызықса жасың келген сайын мысалы жиырма алтыға келіп ақыл тоқтатқаннан кейін сенің ойыңда былай маған нағыз ер жігіт керек ертең отбасыны асырай алатын әке шешесінен бес теңге сұрап жүрмейтін мысалы маған сондай жігіт керек қарапайым жігіт керек таңдаған тазға жолығады деген мақалдан қорықпайсың ба қарым қатынас болды негізінде э, тазбен ба <laughs> кіммен иә иә содан бірақ че то болмай қалды че то кішкене өнерімді өте бір қызғаншақтау болып шықты мама мен күйеуге шығам. не Басыңды қатырмай оқуыңды бітіріп ал қайда шығасың мама мен күйеуге шығам. әй қазір бакалаврмен еш жерге жұмысқа алмайды магистратураңды бітіріп алсайшы қайда шығасың әй қыз осы сенің жігітің бар ма жоқ па ай ба байыңа сен жігіттің бай ма қарапайым ба оның э, несіне әулетіне мына байлығына қарамайсың бір мүлдем жағдайы төмен жағдайы төмен ештеңкені э, бір енді жұмысы да жоқ жігітке қарамаймын мен ашығын айтайын орта қолды бір жігітке тұрмысқа шықтың дейік бірақ одан сен табысты көп тауып жатсаң билікті қолыңа алып шамалы билік орнатып қысып жібермейсің ба Ол жаман ғой менің ойымша мен ондай жігітті сыйламайтын сияқтымын сөйтіп ол ертең бір ажырасуға әкеп соқтыратын сияқты егер де ақша көп тауып жатсам ол бүйтіп баламен бүйтіп отырса мысалы мен былай кірсем жігіт өзінің орнын білу керек егер ол жігіт қыздан көп таба алмаса өзін сондай бір мынандай жерде санаса ол жігіт емес ол еркек емес мысалы қазіргі жастар олар үйлене салады мен сүйіп тұрмын мама мен ол қызды сүйем, он жеті ақ жаста бірақ ертең ол бала қыдырып әлі үлгермеген қыз да қыдырып үлгермеген өмірдің ашы тұщысын көрмеген әлі колледжде оқып жатыр ал ертең қандай жұмысқа тұрады сен өзің қаншалықты ащы тұщысын көрдің өмірдің мен ә, енді менің ә, отбасым жалпы мен ауқатты отбасыдан шыққан жоқпын әке шешем өте қарапайым адамдар ә, анам базарда киім сатқан мысалы сол кезде мындай арман болатын ә, болашақта өскен кезде әке шешемді жұмыстан шығарып үйде отырғызып екеуі саяхаттайтын болады мен жұмыс істейтін боламын сондай ол үшін қол соғуға болады бұл жағына мен қосыламын негізі әке шеше әркімнің үйіндегі екі әулиесі дейді ғой сондықтан да әке шешеге байланысты олардың қолын жылы суға малам дегенің ол өте жақсы ә, бірақ енді жаңа айттың ғой бір жігіттер болды бірақ артынан біздің әңгімеміз жараспады деп сол жігіттерменен сен достасып жүрген кезде ә, айтшы кім атаман болды бірінші сен көп әңгіме айтып билік қолында болды ма әлде жігіт сол өзінің ұяңдығынан кетіп қалды ма ә, маған кезіккен жігіттер білмеймін менің өзімнің характерімнен ба бір подкаблучник болып кетеді а подкаблучник болып кетеді мүмкін сен өзің келген кезде э, бірден қорқытып сосын олар басында енді өнер адам дегеннен кейін кішкене сыйластықпен қарайды сөйтіп сен оның духын құлатып тастайтын шығарсың мүмкін саған кішіреу керек шығар енді мен енді ондай ондай стерва емеспін ондай ондай мен жалпы мінезім бар қызбын мен салмақтымын содан кейін маған өте салмақты жігіттер ұнайды маған күле беретін жігіттер ұнамайды жігіттер көп күлмеңдер керек кезде қой болды деп саған ақылын айту керек саған тірек болу керек сен оған любой момент звондай салып осындай проблема болып тұр осындай жерге келе салшы деп айта салады келе салатын адам керек мысалы сенің тірегің болу керек жалпы жігіт деген ер жігіт ал көп жігіттер оған мысалы маған анара анара мен сені сүйемін анара деп бір жылаған маған ұнамайды ондай қазақтың қызына тән қандай мықты бес қасиеті болу керек ол текті жалпы өзінің тегін ұмытпау керек бұл бір сұрақ иә иә бір бір, бір жауап иә э, ол қыз қылығымен болу керек әшейін мен ә, күштімін деп ер жігіт болғаннан кейін ол ерді қасиет қыз қыз қыз қасиетімен ә, үшіншіден ол керек кезде нәзік болу керек төртіншіден ә, өзінің ерін сыйлау керек бақытты болғысы келсе ә, бесіншіден әке шешесін сыйлау керек жігіттің жоқ өзінің әке шешесін сыйлау керек мысалы қазір қыздар әке шешесін көп ә, көп қыздар әке шешесін ешқайда қоймайды бір оның сөздерін еш, еш, ешқай жаққа қоймайды мысалы тыңдамайды әке шешесін сыйлаған адам және де әрине оның да әке шешесін сыйлау керек сол кезде бәрі жақсы болады осы бес қасиеттің ішінде қайсысы басым сенде әке шешесі сыйлау әке шешені сыйлау бірінші орында тұрады yeah. Иә. анара ә, естуімше сен төреғалимен бір курста оқыдың иә Иә. енді сол төреғали туралы айтып берші бірге оқып жүрген кезде қандай болды жауапкершілікті болды <clears throat> өте талантты жігіт жалпы бойында сол өнер тамған деп айтсам болады ә, енді мен старосты болдым өте қатал старсты болдым ә, сөйтіп төреғали бірінші рет келген кезде әкесімен мен далада шошындап жүргенмін жаңағыдай так все построились на деп жүрген кезім мына жерде қай жерде өтіп жатыр экзамен деп келген болатын сол кезде сол кезден бастап қандай да бір ұм, бір кеш болмасын біз енді дайындалмаймыз ғой иә. сабақтан қашып кетеміз сол кезде ол арнау айтады домбырамен енді өзі ақын, ақын. айтыскер барам төреғали сен айта салшы ол өзі кешігіп келсе де қандай тема дейді мынау осы ағайдың туған күні болып жатыр мақтай бер деймін <laughs> сөйтіп ол бәрімізді жаңағы бұрынша ететін енді тұрып алып бірақ енді сабақтан көп қалатын шыны керек себебі сол кезден бастап ода көп гастроль болатын концерттер болатын айтыскер болғандықтан өте көп кететін жалпы біздің ә, группада иә бір жұлдызды группа дейтін бізді себебі э, біздің топтан ә, асылхан төлепов шықты аян өтепберген төреғали мен де енді еді <laughs> мақтап қояйыншы өзімді бір қазір араласасыңдар ма әрине бәрің бірге бәріміз бірге бізде жиналатын шығарсыңдар бір айда бір рет себебі енді бәріміз біреу гастрольде біз бір өте бауырмал болып кеткенбіз мысалы басқа группаластар сәлем сәлем болса бізде бір бір бауырмашылық бар біз білмеймін қалай түсіндіре алмаймын ол сол, сол сөзді бір бірімізге өліп тұрамыз тура мен түсінбедім сендер сонда актерлік оқыдыңдар ма әлде әншілік оқыдыңдар ма муз драманы оқыдық біз муз драмада оқы екеуі қостыңдар иә барлық актерлер барлық бірақ бәрің әнге жақынсыңдар иә. ғали ән айтады артур айтады асылхан да соңғы кезде айтатын болып жүр сен айтасың иә yeah тища рас екен сау болыңыз ертагүл өзің староста болдың әп әдемісің қазір енді жас қызда дейсің қазір сен қартайып тұрған жоқсың әп әдемі нағыз дергез сол төрт жыл бірге оқыған кезде неге біреуін ұстап алмадың сол сындырып алу керек еді біреуін деп <laughs> қазір енді әлде аға бауыр бауыр деп жүріп қалдың иә әлде қалжың ғой сындырып алу деген арамызда сондай болып кетті ешкім ешқашан бір бірімен жүрген емес бізде группада мысалы жігіттер бізді ұрсатын кейде көп қыдырсақ мысалы қайсысы көбірек ұрсатын барлығы қатал мысалы группада қанша қыз бар асылханның өзі мысалы кейде ұрсады бізді тыныш жүріңдер на деген сияқты әлі күнге дейін ұрса ма әлі күнге дейін қазір не деп ұрсады енді күйеуге шықпадың деп ұрса ма күйеуге шықсаңдаршы болды қалып отырып қалдыңдар ғой деп <laughs> себебі біз енді асылхан артур үшеуміз бірге өстік жүрген жерінде достары көп артурда да көп төреғали да тіптен көп енді бір жақсы жігітті бір жаңағы сенің ойыңдағыдай білетін шығар енді саған қандай жігіт таңдап жүргенді сол ғой берсеңдерші анар сенің актерлығыңа менің күмәнім жоқ иә. мына yeah. отырған көрермендердің де ешқандай күмән жоқ сондықтан енді сенімен бір кішігірім ойын ойнайық ә, өзің жатқа білетін өлеңді оқы мен саған қандай образда оқу керек екенін айтайын бір төрт жұмақ қандай оқисың бірінші жай оқышы өзің бол фариза оңғарсынованың мен сені қызғанамын оқып жарайды мен сені қызғанамын жалт етіп қарағанына емес қыз баланың мен ешқашан қызғанбан қызға жаным олар менің қашанда ақ тілеушім ғой бай баламсап несіне сыданамын көкірегіңде мен тұрып шамаң жетсе басқа жұртқа мейлің сен жүз қарағым мына он километр жүгіріп келген спортсмен ентігіп тұрған мен сені мен сені қызғанам жалт етіп қарағаным емес қыз баланың мен ешқашан қызғанба қызға жаным олар менің қашан ақ кеушім ғой байбаламсап тесінесіз адам көкірегінде мен тұрып Қапалақтарымыз. енді поликлиникада біреумен ұрысып тұрған әйел ашулы мәссаған ашулы қатты көк ұрсқа ұрысқақ әйел мен сені қызғанамын жалт етіп қараған емес қыз баланы мен ешқашан қызғанба қызғанам олар мені қашан ақ күйеушім ғой бай балам ұстап есесіз адам көкірегінде метр шамаң жетсе жұртқа мен де сенің жүз қарағың маған соңғысы ұнады маған да ұнады иә бірақ сен мынаңды көрсетпе шынымен көкбет иә. екен деп а то күйеу вообще алмай қоя ма мені иә күйеуге шығып алғанша көрсетпе ең болмаса <laughs> анара бізге уақыт бөліп келгеніңе үлкен рахмет бүгін бізде қонақта болған талантты актриса анара батырхан көп рахмет ерді еркектерден көп дейді ойбай ойбай бола берсін көп мейлі әйел деген былай қарасаң тоқтаңдаршы қайсысы уілдеп жатқан сен мысалы бүгін жанар апайдың әңгімесіне күліп отырсың ертең жылайсың сен оған білесің ба түбіңе жетеді әйел дегендерді сен қазірден бүйтіп ух деп ұстап отырсаң бар ма опасный адамдар олар ей дәулет сен ба сәлеметсіз ба апай әйел әйел деген сайын а деп не береді ей дәулет не кедергі жасап отырсың не айтып отырсың анаған сыбырлап жоқ кедергі жасап отқан жоқпын ойымды еркін жеткізіп жатырмын қоймадыңыздар ғой жаңадан бері съемка жүріп жатыр ғой съемка болса енді сіздер ғой енді жаңадан бері әйелдер әйелдер как будто еркектер жоқ сияқты как бүгін бүгін бір сегізінші наурыз сияқты не сеніңше сонда сегізінші наурыздан басқа күн әйелдерді айтпау керек па жоқ айта беріңіз қарсылығым жоқ бірақ енді ө, бірінші бағдарламаның еркектерге арнап былай эх деп елді қорғап жүрген азаматтардың намысын көтеріп қоюға болады ғой не ұнамайды айтшы не ұнамайды ұнайды ұнайды бәрі жақсы бәрі жақсы мен көрдім күліп бәріміз әсіресе бүгінгі жаңағы қонақты әдемі таңдағансыздар өте жақсы жүргізушілердің бір кемшілігін байқатпады өте жақсы кім айтпақшы оның аты жөнін мен жаңа дұрыс естімей қалдым айттық қой басында белгілі актриса әнші вайнер анара батырхан деп а енді мен қайдан білейін кез келген адамды шақыра бере ма деп былай ойлағанмын ғой содан сіз егер ұнамаса сен не қайта қайта келе бересің а есіңде болсын бәрібір сен менің орныма отырмайсың ой қоймайды екенсіз сізде бар ғой отырмай ақ қойдым сол сіздің орныңызға мен бүйтіп бір жерде тұрып ақ қызық жүргізіп беремін бағдарламаңызды бар ғой надо будет мен сол о, столыңызға отырмай үстіне шығып аламын да шоу жасап бере аламын сізге я летс go друзья ей егер қоймайтын болсаң қазір аузыңды жаппайтын болсаң столдың үстінде емес астында қаласың көрдің ба көрдім әйелдің ұқтың ба деймін ей өз столдың астында қалғыр заявление жазып отыр дейсің бе просто біз әйелдер сүйікті ісімізбен айналыса аламыз арманымыздағы қалаған бизнесімізді аша аламыз өзіміз тапқан ақшаға машина сатып ала аламыз саясатпен айналса аламыз тіпті шетелді де аралай аламыз айға да ұшып бара аламыз тек күйеулеріміз рұқсат етсе болды бұл сәлем шоу каналға жазыламыз лайк басамыз комментарий қалдырамыз кездескенше